Astăzi este despre a posta. Uh, n-am mai întâlnit verbul ăsta în altă parte decât ra- raporta la Facebook, chiar să-mi spui într-un coment dacă l-ai întâlnit și în altă parte. Uh, sau da, să postezi un mesaj undeva, da, da, chiar așa. Uh, ce aș posta eu acum pe Facebook ar fi despre sufletul meu. Simt că Uh, mi se întâmplă lucruri care îmi convin și lucruri care nu-mi convin, dar ambele uh, parcă sunt pentru dezvoltarea mea. Uh, le-am integrat și pe cele care nu-mi convin și le recunosc. Tu ce ai posta acum pe Facebook? Ceau!